آه، عصام حمدي مخترع سوري آه، بحمل أكثر من 15 براءة اختراع عندي 32 محضر إيداع لسه عم ننتظر نتائجهم وأكثر من 200 مشروع براءة اختراع وجدت إنه شريحة الإعاقة بالشلل الرباعي بالذات حالات اللي آه، إلها بتخدمها كثير غالية وقليلة كان تركيزي الرئيسي على شيء يخليهم قادرين على التعامل مع التقنيات الحديثة كان أهمها طبيعي بشكل رئيسي هو الحاسة فمثل ما بنعرف آه، الماوس العادية عادة بيكون عندنا أربع اتجاهات يمين يسار فوق تحت وعندنا زرين الأيمن والأيسر اللي أحيانا ممكن نختصرهم بزر واحد طبعا نحن قمنا بعملية توزيع للاتجاهات الأربعة تبع الماوس بإضافة زر الأوكي طبعا تحت كل كل الرقعة الصفراء في عندنا سويتشات آه، هي اخترنا أساوتها بدرجة معينة حسب حالة المستخدم آه، الحالة العادية لها قصائر معينة حالات اللي معه مثلا شلل رعاشي أو غيره حتكون أقسى الحركة شوي مشان ما أي حركة خاطفة تسيء لتحريك الماوس آه، بتجي بعدين في عندنا هون كماوس عم نحكي فقط دارة الدارة الإلكترونية هي دارة هون بسيطة بس إنه تتحول حركة الماوس ل من سويتشات لاتجاهات أربعة الكمبيوتر هي كثير اختراع بسيط يعني وموجود هو عبارة عن مثل لوحة المفاتيح الأزرار الأربعة وزائد زر الأوكي اللي بوسط لوحة المفاتيح اليمينية الإضافية لاحظنا مثلا انه أي جهاز كرسي كهربائي للمعاه عادة بيحتاج عندي أربع اتجاهات أمام خلف يمين يسار فهي بالأصل محققة بهالإطار هذا اللي قلنا عن الأربع اتجاهات واحد اثنين ثلاثة أربعة فأي كرسي كهربائي آه، خاص بالمعاقين عادة بيكون في جويستيك بتأدي الحركات أربعة أمام خلف يمين يسار اللي هي بالأصل موجودة بالإطار هذا اللي هو واحد اثنين ثلاثة أربعة فهي الإضافة الوظيفة الثانية خلينا نقول للجهاز اللي أحسن نضيفها عليه بعد ما آه، خليناه يستعمل الماوس الاستعمال الثالث هلا آه، في عندنا مثلا مثل جهاز الريموت الخاص بالتلفزيون او بالستلايت او باي جهاز آه، عمل اخر عندي كمان آه، هلا مثلا بده يستعمل التلفزيون بحاجه لخفض ورفع الصوت اللي هي ممكن ياخذها من سويتشين بالاضافه لتقليل القنوات اللي بياخذها من سويتشين ثانيين والستلايت كمان التحكم فيه بنفس المبدا هلا طبعا هون board خاص بالجهاز تحكم من الاتجاهات الاربعه اللي بالاصل كانت موجوده بناخذ تماسات لها الاخطاء وبنوصلها على دائره بسيطه بتقوم عمليه التبديل بين الوظائف عن طريق عن طريق الزر الخامس اللي هو عاده هذا بكفي تضغط على ال switch 10 او 15 ثانيه او 20 ثانيه حسب الوظيفه المقرره فدائره ال relay آه، بسيطه بتقوم بعملية قلب بين وظيفة ووظيفة نفرض انه كان عم يستعمل ماوس وزر الاوكي هذا اللي يعني عم يعطيه اوكي فاذا ضغطناه بفتره زمنيه اطول عن طريق هي الداره البسيطه اللي ما اغلب كل عم بنحرك كل شيء بيصمم دارات بيعرفها ممكن ننقله بحول التغذيه لجهاز التحكم اللي بيشتغل على الانفراريد مثلا بنفس الوقت ضغطه كمان طويله على نفس السويتش الاضافي فبيقلب لوظيفه اخرى بيتحول لحركة آه، جهاز تحكم مثلا آه، تفتح مثلا تغذية لمحركات الكهرباء الخاصة بالكرسي المتحرك هلا آه، أي جهاز بقى كهربائي آخر بحقق لي هالشروط إنه بيستخدم أربع أزرار فأنا ممكن مباشرة على جهاز تحكم شامل برمجه ودارة إلكترونية بسيطة بالضغط مثل ما قلنا المتزامن مع هون بيقلب على الوظيفة الجديدة طبعا صممنا الجهاز وصممناه بحيث يكون انه منخفض التكلفه، منخفض يعني ما يستعمل تقنيات عاليه كان مقصود فيه هو الشرائح الاكثر فقرا آه، بالمجتمع. يعني حتى انه كل هالجهاز مثلا ما حتكون قيمته كثير كبيره هو ودارته هي ولكن في شرائح اكيد لح... ما حتحسن تحتوي او تقتني هالجهاز. من اجل ذلك آه، خصصنا ما يقارب 10% آه، ضمن ضمن خطه الانتاج وخطه التسويق من عائدات الجهاز انه تكون للشرائح الاكثر فقرا واللي ما بتحسن انه تشتري الجهاز او تتحمل تكاليفه حتى لو كانت منخفضه. نتشكر طبعا مشروع بدايه، نتشكر الاخوه اللي ساهموا وساعدونا بكل خطوات المشروع او الدول اللي زرناها ومنحتنا جوائز عليها. شكرا لكم.